Hé! Hey. Hoe gaat je oog? Hé! Hey. kom eens! Hé, hey, kom eens! Hé, hey, kom eens, kom eens, kom eens! Hey. <laughs> Dat was heel grappig.